तेरा देश ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके आए हम आ जा तेरा नजारे क्या दर में आ है ये हमारे